Kama mnavyotambua kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeunda wizara yake dhamana ya habari, utamaduni, utalii na michezo ili kuendeleza juhudi za maendeleo katika sekta hizo. Wizara hii inatakiwa kutoa mchango mkubwa kwa kuzingatia kuwa sekta ya habari ni mdomo wa serikali. Sekta ya utalii nayo inaimarisha nguzo kuu za uchumi na sekta ya michezo na utamaduni zimekabidhiwa jukumu la kulinda afya, kuleta marafiki pamoja na kusaidia kutoa ajira kwa jamii. Kwa vile habari ni ufunguo wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi, kuzingatia msingi huu muhimu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetunga sera, sheria, kanuni na kuweka miongozo katika jitihada zake za kutatua uhuru wa vyombo vya habari na upatikanaji wa taarifa muhimu, lengo likiwa ni kuhakikisha kuwa mwananchi popote alipo anapata taarifa muhimu zitakazoweza kumsaidia katika shughuli zake za kila siku na huu ndio msingi uliopelekea tangu mapinduzi kuanzishwa sekta ya habari hapa Zanzibar na kukabidhiwa Wizara ya Habari na Utangazaji wakati ule. Kwa hivyo tunatambua kwamba utekelezaji wa majukumu ya vyombo vya habari ni swala muhimu na ni haki ya wananchi na ni haki iliyowekwa ndani ya katiba zetu mbili. Swali ambalo limeelezwa waziwazi ndani ya katiba linapaswa lishughulikiwe kwa uzito wake, kama vile kutungiwa sheria, kutungiwa sera na taratibu nyingine za kiserikali, na yote hayo yapo ndani ya serikali ya mapinduzi Zanzibar. Tuna sera ya vyombo vya habari, tuna sheria pamoja na sheria ya kuanzishwa shirika la utangazaji la ZBC. Tuna taratibu na kanuni zetu, hatuna tatizo na kuendeleza sekta hii, lakini tumekwenda mbele zaidi ya hapo, nayo <clears throat> tumeanzisha sheria maalum kwa kuwa na vyombo vya watu binafsi vya habari, jambo ambalo halikuwepo miaka ya nyuma. Yote hayo ni kujenga demokrasi kubwa ili wananchi wetu wapate habari. Mariam Hamdan anaelezea kwa ufupi maendeleo ya upatikanaji wa taarifa muhimu hapa nchini. Itakumbukwa palikuwa na kituo kimoja tu cha redio na baadaye kufuatiwa na kituo cha matangazo ya TV yaliyokuja kuunga mkono kampeni za elimu kwa umma kabla ya kuanza mageuzi ya vyombo vingi vya habari mwaka 2002. Zanzibar ilipokea zaidi ya matangazo ya masafa mafupi na masafa ya kati, lakini matangazo ya FM miaka 15 iliyopita yametoa nafasi na kuonyesha njia tofauti za kupashana habari na kujenga utaratibu wa kuwasiliana kati ya mtangazaji na msikilizaji. Hali ilivyokuwa ya habari ilivyo hivi sasa, habari ni tofauti sana na ilivyokuwa zamani, kwa sababu sasa hivi kama mnavyoona, kuna televisheni, kuna maredio, mitandao ya kijamii, kuna mambo mengi sana, magazeti, yani, yani kila kila sehemu kuna unaweza ukapata habari, ingawa inatofautiana baina ya mjini pengine na mashamba, kwa sababu sisi Zanzibar tofauti na nchi nyingine ambapo fursa ziko karibu zinalingana. Zamani ilikuwa watu hawapati habari kama hivi. Ilikuwa kwa mfano, katika karne nyingi zilizopita, habari hasa zilikuwa mdomo kwa mdomo, au e, mara nyingi kama mfano e, eh, kwa masheha, kwa sababu wakati mfano wa, wa mwana wa mwana, wakati ule kulikuwa na kamati mbalimbali mbali ambazo watu wenyewe walikuwa asubuhi wanafika kwenda kupeleka taarifa habari, bwana wee hapa kumetokea hivi, kumetokea vile. Aya, wamekwenda kwenda hata wakati wa Siti Binti mfano alikuwa anaimba nyimbo kutokana na yale habari anazoletewa le, na na wakati ule e, kulikuwa hakuna magazeti mpaka Gazeti hasa lilianza katika mwaka 1892 na katika muda ule ndio gazeti, lakini halikuwa linasoma na wengi isikuwa wale tu walikuwa wamekusudiwa. Binadra anaelezea ni kwa kiasi gani kumekuwepo uwazi katika utoaji wa leseni za vituo vya utangazaji. Kuna uwazi mkubwa katika kuhakikisha kwamba hivyo vyombo vyote au sekta mbalimbali zinapata nafasi ya kufungua vituo vyao kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria na kanuni ambazo zimewekwa na kuzifuata. Uwekezaji katika sekta ya habari na utangazaji kwa ujumla ni suala linaloruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Ipo sheria nambari 7 ya mwaka 1997 pamoja na kanuni zake za mwaka 2017 ambazo zina vipengele vinavyoelezea hatua za kufuatwa katika mazingatio ya utoaji wa leseni kwa vituo vya utangazaji. Hivyo, waombaji wote wa leseni za kuanzisha vituo vya utangazaji hapa nchini huwa wanapaswa kufuata masharti kisheria na wanapotimiza masharti hayo huwa hakuna pingamizi, na ndiyo maana sasa tuna vituo vya habari hapa nchini. Hivyo huleta wepesi katika upatikanaji wa matangazo ya redio na TV hata katika simu za mkononi na kompyuta. Kwa kiasi kikubwa, teknolojia hii imesaidia kuleta ushirikishwaji wa moja kwa moja kati ya msikilizaji wa redio na mtangazaji wa TV na mtangazaji kumwezesha kutoa maoni kwenye vipindi mbalimbali mbali. Msikilizaji kwa maana ya mwananchi sasa anaamua habari gani anahitaji na wapi na vipi ataipata. Sekta ya habari na utangazaji kwa ujumla ipo katika ipo kwa mujibu wa sheria uh, sheria namba saba ya mwaka 1997 pamoja na kanuni zake za mwaka 2017. Sheria hiyo na kanuni hizo zinaipa nafasi sekta ambazo zinataka kuanzisha vituo ikiwa ni redio au television, na ndio maana ukiangalia kwetu sisi Zanzibar hivi sasa Tuna vituo vya redio vipatavyo 25 pamoja na vituo vya televisheni vipatavyo 12. Kwa maana vituo vyote hivyo vime vimekuwepo kwa maana vimefata masharti na ndiyo maana vikaweza kusajiliwa na kuweza kutoa huduma zake. Tunavyo vituo ambavyo vinashughulika na mambo ya kijamii, viko ambavyo vinashughulika na mambo ya biashara viko ambavyo vinashughulika na mambo ya entertainment. Ni kweli kwamba kuwepo ushirikiano miongoni mwa taasisi za ndani na za nje katika kukuza sekta ya utangazaji, mashirikiano ya kitaifa na ya kikanda ni muhimu kwa sababu yanakwenda sambamba na mageuzi yenye viwango ulimwenguni. Uh, dijitali imeleta maingiliano ya teknolojia kati ya mawasiliano na ile tunaita utangazaji, yani radio na TV. Kwa sasa imekuwa watu wanatumia simu zao za mkononi kupata matangazo ya redio, ya televisheni eh, na, hivyo hivyo vile vile unaweza ukatumia TV kupata mawasiliano mengineyo. Kwa hivyo njia hii sasa imekuwa tuko pamoja. Hiyo ni niseme ni katika changamoto kubwa kwamba sasa teknolojia hizi mbili ya utangazaji na mawasiliano zimeingiliana pamoja lakini eh, changamoto hii imeleta faida kwa kwa wasikilizaji na watazamaji, kwa sababu teknolojia sasa imewezesha wasikilizaji na watazamaji eh, kushiriki moja kwa moja nao kwenye vipindi e, eh, utaratibu wa, wa uliopo sasa kwenye TV, eh, yule msikilizaji au mtazamaji anaweza kushiriki katika kipindi aidha kwa kutumia njia za simu au kutuma message e, ili kuwasiliana na ule mwongozaji kipindi ambayo yupo studio. Kwa hivyo tunasema pia ni katika kuleta faida ya hii mwingiliano wa teknolojia. Ndo kawaida ya mipasho ya pwani, ilikuwa iko hivyo. Hello. Waalaikum salam, sauti ya nani? Unapiga simu kutoka wapi? Akaniambia ah, huko Miwaleni, ipi ambayo itakuwa imekubamba? Watatu hivi twende nao. Asante. Zanzibar imekuwa mshiriki wa vikao mbalimbali vya kimataifa na kikanda, kwa mfano TCRA na EACO, na kuweza kutatua changamoto zinazokabili ikiwemo upatikanaji wa mawimbi ya kutangazia. Pia katika sekta hii kila mwaka inazidi kupiga hatua. Sasa katika kukabiliana na hizi changamoto wa tunafanya mashirikiano na wenzetu, hatuko peke yetu kama Zanzibar. Tunakuwa na mashirikiano na wenzetu wa Tanzania bara, kwa mfano mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, tumekuwa tukishirikiana kwa kiasi kubwa kupeana uzoefu na kusaidiana katika mambo haya ya kuendeleza hii sekta ya utangazaji. Aidha, pia tumekuwa na mashirikiano na East Africa kwa sababu uh, tume, tume, tume sasa ni mwanachama wa jumuiya ya mawasiliano ya Afrika Mashariki inaitwa IACO. Kwa hivyo tumekuwa tukikaa na vikao vya pamoja na tumekuwa na mashirikiano makubwa tu katika kuendeleza sekta hii ya utangazaji na mawasiliano katika eneo letu la Afrika Mashariki. Dhamira ni kuwa na vipindi vingi vya maudhui ya ndani vyenye kuzindua jamii juu ya athari ya unyanyasaji wa kijinsia na haki za wanawake na watoto. Pia kuendeleza uhuru wa vyombo vya habari, hasa utangazaji, kufanya kazi kwa kufuata misingi ya utawala bora na ueledi wa uhariri. Huo ndio mwelekeo kubwa zaidi, ni kwamba katika haya yote e, matangazo tunahakikisha kwamba yanawafikia wananchi, kwa sababu tumefanikiwa katika kupanga vyema e, mawimbi na katika eneo letu dogo hili, basi si mawimbi ya television wala mawimbi ya redio ambayo yanagongana, lakini madhumuni ya yote haya ni kuhakikisha kwamba matangazo yanayorushwa hewani na ambayo yanakwenda kumfikia mwananchi wa kawaida yanalinda sera, yanalinda usalama wa taifa yanalinda mila, utamaduni na desturi za Wazanzibari. Eh, watu vijana wanatazama michezo, utamaduni, lakini yote vituo vyote hivi vimekuwa vikifata masharti ya leseni waniopewa Kwa hivyo wanazingatia yale maadili ya Kizanzibari na wanahakikisha kwamba maudhui zilizotoka pale moja kwa moja zinakuwa zina zinalinda na zinatizama desturi za mila na, na, na utamaduni wa watu wa Zanzibar. Vipi jamii inafaidika kupitia redio ya jamii Micheweni. Kwa redio jamii Micheweni imesaidia wanajamii wa Micheweni kuhakikisha kwamba eh, watu wamepata elimu na wameanza kubadilika katika masuala mbalimbali eh, mfano kama ambavyo tumezungumza kilimo. Kama redio jamii tunalavya elimu, kama we ni mwana kuna tena mambo ya uvuvi, basi kweli tukavya elimu ya uvuvi we ina, inakupushi kiasi fulani au inakuka muongozo, kwa sababu watu wengi kevuana akatu vijiweni hawana kazi ya kutenda, ila tuvila vya mambo ya kilimo pesa, kuna upandaji wa tungu ile asilimia kubwa. Kwa vijana wengi wacha kukaa vijiweni kwa ajili ya kusikiliza redio yetu jamii Mtegani FM, na hadi hivi sasa wapigi hatua kiukweli. Sambamba na hilo, kwa upande wa medani ya michezo kocha wa zamani wa Zanzibar aliyefundisha vilabu mbalimbali hapa nchini Abdul Ghani Himidi Msoma na kocha Mohamed Badu walizungumzia mafanikio ya vyombo vya habari yalipokuza mchezo wa soka hapa Zanzibar. Wakati mimi nacheza mpira ilikuwa tuna magazeti tu. Ninakumbuka kwamba tukiipata picha katika magazeti tunaitumia kujifunzia futboli. mi mwenyewe nilikuwa ninachanga picha katika daftari langu na wenzangu wengi, ambazo unajifunza, unatizama, unaoneshwa, tazama mtu alipoweka ule mguu, tazama alivyoweka back swavu mguu wake, unasoma kwenye ile picha na ikitusaidia kujirekebisha. E, mzee wangu marehemu mzee Shabani Hamisi mlo ndio kocha wangu wa mpira wa mwanzo, anaweza kunifundisha football alikuwa anatuchukua mpaka pahala pana picha ya mpira anatuonyesha Mimi kamchukua, kamchukua Kasidi Kitendo, na mie baadaye nikawachukua makipa, nilikuwa kiwafundisha mie kina Ridha, nikuwapeleka pale Amani Stadium, ilikuwa kwa hoteli kwenye mlango wa chini wa mwanzo ukiingia mbele, palikuwa kwa picha goalkeeper anachukua cross kwenye orbit sport imeandikwa, kipa anachukua cross basi tukienda tukionyeshwa, nikienda nikiwaonyesha namna gani goalkeeper anavyotakiwa akirukia cross awe katika position gani. Kwa hivyo tokea wakati huo zile picha tu zikitusaidia, halafu ndo ikaingia television hapa Zanzibar. Ilipokuja television tumesoma mengi. Mimi niliunda mimi na Masudi kocha timu nzuri tu, klabu ikaitwa Small Simba. Tulijifunza mengi kwenye World Cup mwaka 74 na tukawa tunayaiga katika benchi letu timu yetu ya Zanzibar imefika katika level iliyokuwa no expectation, maana hakuna mtu alio expect kwa Zanzibar itafika, itafika itashinda game tatu na itaweza kudraw na itaweza kuingia nusu finali na mpaka kuweza kuingia finali ya kombe la Challenge Cup. Hii haikuwa kwa ni chama cha mpira cha Zanzibar au ni walimu tu wa Zanzibar. Nafikiria na vyombo vya habari vimechangia asilimia kubwa kwa upande wa Zanzibar kuwapa nafasi vijana kuona uwezo wa sehemu tofauti, quality, skills, technical, kuweza kujisomea wenyewe, kujua na kuweza ku implement kwenye viwanja na hivi leo tunaona tofauti kubwa sana kupitia vyombo vya habari kusaidia soka la Zanzibar. Naye ndugu Taimur Rukon amesema vyombo vya habari vimeweza kutangaza utamaduni na ni njia mojawapo ya ajira. Tasnia hii ya vyombo vya habari au tume hii iliyomiliki vyombo vya habari au niseme vyombo vya habari kwa ujumla vimesaidia sana sekta hii ya utamaduni, na nikizungumzia mambo makubwa ambayo imesaidia, la kwanza imesaidia kutangaza utamaduni wa nchi, imesaidia kutangaza utamaduni wa nchi. Utamaduni umetangazika sasa hivi, utamaduni umetangazika e, eh, tukija kwenye tasnia ya tarab, nyimbo za tarabu zinajulikana, zinaonekana, zinafahamika, ngoma vile vile, maigizo vile vile. Hasa yote isingekuwa kama si vyombo vya habari. vimesaidia kujengea mazingira utamaduni wa kuonekana na kuwa kama ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni sehemu ya biashara sasa hivi. Kwa hivyo utakuta watu wa utamaduni tunapiga ndege wawili kwa jiwe moja, tunatangaza utamaduni wetu, lakini wakati huo tunajipatia ajira katika kazi zetu za utamaduni. Makala hii imeandaliwa na Tume ya Utangazaji Zanzibar kwa hisani ya Tiv TV. Mimi ni msimulizi wako Abdallah Musa.